Spilling kostar Íslands samfélag háar fjárhæðir á hverju ári. Spilling þýðir að allir aðrir þurfa að borga herri skatta. Píratar hafa alltaf barist gegn spillingu. Og við ætlum að halda því áfram. Heiðarleiki, ekkert kæftæði.